スがたくさん売れていますワクワク笑とドキドキふわも まだ見てもない感情は ですかてう失うことが最後に笑った開いた日も全部覚えてますか眠るな眠るな眠るな眠るな眠るな眠るなじゃあ止めてくれよやかましい感情が きで手たしさえ入も見ていてどうだ私を追い詰めない お前がクソだから私の間近の私の失敗をさ笑え 시상이 이제 이제 이나를 누가 믿을 수 없다 간다